Hi guys, it's Jasmine G. Makasa and today is November 27, 9, 9.26 a.m. And munaog na ko kay maghilamos para fresh at tanawon. Di ba? Di ba fresh na ta? So maghindot sa ta din he sa kwarto. Goes a little something like By the way guys, birthday pala ni Papa. Ngayon. And it's already 11.43 na. Wala pa si Papa. Nag nagsimba siya. Ay, muna na siya. <gasps> So, muna og ta i-update mo. Kaya nag-bake to sila cake and nag-bought spaghetti. nag grocery man. Mo lang. Simpleng handa lang. Wala ta na update. And naka-face mask ko always wear wear face mask kapag lumabas ka. And hugas tayo ng kamay para for sure lang dito ka lang. Yan. Nanghugas dapat tayo ng kamay. And Yan. Hanggas na pala naman. And, mag-dinner na ko. Ang among sudan is para sa Japan kanina. ang manok wrap spaghetti. Kapit ng wallet ng spaghetti. Eh. Mukbang. Mukbang.